noche larga Sueño los besos que me dabas Solo en la cama Tu ciencia es más prolongada Y tampoco quiero forzarla Me matan las ganas De tenerte cerquita de mí Mi dura fantasía alejándose de mí Yo no quiero no Es la realidad, hoy, Hay que tener cuidado No la quiero perder Date, baby, Una y otra vez Date, te, te, No te vayas, ver. Solo si me entiende Es la realidad, hoy, Hay que tener cuidado No la quiero perder y lo hacemos lento Algo loco como un bellaqueo Baby, verte de cuerpo completo Es mi fantasía, siempre hacerte mía Date, baby, ah, una y otra vez Date, te, te, no te vayas, Solo si me entiendes, es la realidad, ey Hay que tener cuidado cuidado